Brothers and sisters, suicide does not answer worthlessness. Killing yourself does not answer worthlessness. The answer to worthlessness is kapag ikay tinanong, mahal ka ba talaga? Sabihin mo, tiyak yon. Paano ka nakakatiyak? Sagot mo, Basta. Basta. Tiyak ako, mahal ako ng Diyos. Mukha akong ordinary. Hindi ako VIP. Big fat nobody. Nagugutom ako. Wala akong pera. Pero, kamukha ko ang Diyos. Yun ay sapat na. Mahal ka pa talaga ng Diyos? Oo. Patunayan mo, basta, alam ko, kasi nilikha niya akong katulad niya. At wala ng blessing, wala ng love na hihigit pa doon. Kamukha ko siya.